кальций диноксидинин суу менен болгон реакциясы катуу абалдагы кальций диноксидине аз аздан суу куябыз стакандын бетине көңүл бурсак суу тамчылары пайда болду жылуулук бөлүнгөндө пайда болгон суу тамчылары бул реакцияда щелочь пайда болгондугун индикатордун жардамы менен биле алабыз